अरे कहाँ पे हो यार मैं तो बाहर आ गया बाहर कहाँ दारू लेबर तुम आज के बाद दारू नहीं पियोगे तुम्हें मेरी कसम है